¿Listos? La primera palabra, chuco. Eh, Sabes que en italiano el chuco es el... Eh, ¿Cómo chuco? Chuco significa es eh, una carne. El chuchino, el chuquino en Italia es el chuco. Es estúpido. Chuco es... Siguiente palabra, chulo. Chulo, chulo, chulo. Como cool. Algo qué chulo. divertido. Divertido, qué chulo. Papi, papi, papi chulo. Papi. la palabra. Colocho. Colocho. Colocho. Colocho. Colocho. Colocho. Salud. ¿No? Sí, ¿qué significa colocho? Los ojos. Ah, cabello, cabello, ah. cabello, cabello. Cabello. Cuarta palabra, chucho. Chucho. Eh. ¿Qué tal el chucho? e a, quello che si oppone all'asmiglio. Sei ciuba. No, no, eh, non è, è, è una maniera di essere. Che malo che eres un chucho. La música. Chileo. Ah, Chileo. Lo che que eh, sempre che non hace reír uno muy simpático, chilero, que... Che colore, il colore, chilero il colore. Cool. ¿Viste? Yo la adiviné. Que chileros sono los chicos del volo. <laughs>